Как придумать и запустить новый онлайн-банк для предпринимателей в сегменте с крупными игроками? Вот так. Все начинается с нейминга. Но как найти то самое название? Просто оно должно быть ярким и категорийным. Как Делобанк. Вокруг названия Делобанк нужно создать целую бренд-платформу. Затем подготовить все под запуск банка, разработать упаковку и банковские документы. Отразить бренд в дизайне продукта, создать сайт, заняться консалтингом по работе банковского приложения. Маркетинговая стратегия – разработать подход к сегментации аудитории и месседжам. Мы сделали ставку на awareness и performance. Медиа-стратегия – спланировать медиа и связать используемые каналы в разных этапах коммуникации. performance, начать привлекать клиентов, сегментировать аудиторию, сформировать собственную DMP, тестировать и выбирать лучшие сообщения и креативы. Создать пиар-стратегию, присутствовать в СМИ, делать информационную повестку дела банка. Придумать SMM и ORM-стратегию, отделение банка в социальных сетях, поддержка пользователей в привычном им месте. SEO-стратегия – начать работу с брендовыми и продуктовыми запросами, выдачи в поисковиках, создать семантический гайд для всех каналов коммуникации. Стратегия CRM поддерживать коммуникацию с потенциальными клиентами, развивать и удерживать текущих, придумать контент-стратегию, сфокусироваться на личной эффективности предпринимателя, создавать полезный контент для постоянной коммуникации с аудиторией, разработать большую идею, чтобы она стала наружной рекламой и телевизионным роликом. Каковы результаты? С момента запуска в банке обслуживаются уже более 30 тысяч клиентов, и каждую неделю приходят тысячи новых. Всего за 9 месяцев компании федеральное знание выросло до 11%, сделав дело банк состоявшимся ярким игроком в категории. Дело банк. Банк для дела.